ukatumika katika ndoto, yani ukaoteshwa uko sehemu fulani, ukaenda wewe kufanya tukio, halafu wao wakaja wakafanya yale mambo. Yani wewe unakuwa unatumika, unaenda unaonekana wewe kule, lakini ndani yako kuna watu wengine. Sikwenda kwa basi, sikwenda kwa nini, nilizunguka tu Sina, yani uelewe lakini ukuli ume u, sielewe lakini iko naelewa kwamba ule ulikuwa sio ulimwengu wa kawaida, kwa sababu hata gari iliyotumika haikuwa gari ya kawaida, na ndipo nilipoamsha mzuka ambao sijawahi kuona maake nilikusanya kote, e, usikaga kivu, upepo kama kimvunga, yani niliwakusanya, niliwabwaga vibaya mno kasema kama kavuka ngambo shina huku, sisi tunaogopa atakwenda kule, sisi tutafanyaje? Hatumwezi kwa sisi awe mkuu ile sehemu, na sisi hatuwakilishe, tuweke nembo zetu. Ni katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, na siku ya leo na kuletea exclusive interview kali na kubwa kutoka kwa brother ambaye amepitia maisha mengi mpaka leo hii anaamua kusimulia kisa cha maisha yake. Ipo sababu kubwa ndani yake.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 Baadaye nikiwa mdogo sana wazazi wangu waliishi mazingira haya lakini yangu aliugua na akaugua sana na mimi pia niliugua. Ikabidi tutoke Mwanza wakaenda mkoa wa Geita, wakaenda ambao sehemu walikuwa wamehamia babu zetu, wamekuwa kule. Nimekaa kule nikiwa mdogo, nikaandikiwa nimekua nimekuwa baadaye nikaandikiwa shule nikiwa bado primary. Nimesoma mpaka shule nimekaribia kama darasa la sita naelekea pale mamangu akawa akaugua sana ugonjwa alikuwa akaendelea kuugua nao kuugua nao baadaye mamangu akaja natoka shuleni nakuta baada ya ugonjwa kwanza ulimsumbua muda mrefu kaa kama dizani kaa na mapepo kama nini sikuelewa kwa sababu kila siku kuna sehemu alijaribu kuombewa hawakuombewa sana kanisani akawa anaongea tu umetumwa hivi na hivi lakini siku moja wamemwombea wamemwombea kanisani akawa naanguka. Sasa natoka siku moja shuleni nakuta mamangu fanyaje, kafariki, naona lakini kafariki kama mtu fulani ameshika kama alama ya msalaba na nani ya msalaba sehemu yake ya mkono, kama ni mtu fulani kakaaga. Lakini mtu ambaye nilikuwa karibu naye sana, ni mtu ambaye alikuwa ametupenda sana. Hapo kwenye ishara kama unaposema kama ya msalaba kwenye kufariki umeniacha Eh, yani mtu unajua kifo vinatofautiana mtu mwingine, sisi tulozama kidogo katika maandiko, mtu mtakatifu anapoondoka na yule na yule aliyoko kwenye dhambi ndio tofauti, kwa sababu yule mtenda mwovu lazima anaondoka kwa kusulubiwa, yani anaondoka lazima akae katika hali ya kukunjamana, yani hali ambayo sio nzuri. Lakini mtu ambaye anamtumikia Mungu ni mtu ambaye anaweza kukuta kama ametulia, kama kama usingizini, yani kama amekumbwa na usingizi, yani kapumzika ina maana no, kwa, kwa jinsi ma, ufuno wangu katika maandiko na, na, naelewa kama vitu kama hivyo. Kwa mimi nikajua baada ya kufika pale ndio mtu wa kwanza naingia ndani nakuta hivi vitu vimetokea. Baadaye ndugu za kakangu sasa, yeye alitangulia kuja Dar es Salaam kwa sababu baba, sisi tumetofautiana baba, kakangu kakangu mimi babaka anaishi ku Dar es Salaam, kwa aliondokaga kipindi cha nyuma kwa anakaa ku Dar es Salaam no, kama Tabata Kiwarani, naona kwa sisi tulibaki kama watu wanne nyumbani. Unaona? Kipo kimetokea pale baadaye tukaokometa watu wengine pale, tukalia, tukafanya nini, wakapigiwa ndugu, tukaja tukamfanya mama mama yetu tuka tuka tumemsini Maisha yakawa magumu sana, tukabaki na bibi. Bibi mwenyewe akawa jiwezi. Karibia alikuwa amefikisha miaka kama mia na kitu lakini bado alikuwa anafanya nguvu, alikuwa anafanya kazi, kwa sababu yeye alikuwa unatoa tofauti watu wa, za, wa sasa na watu wa zamani. Watu wa zamani walikuwa wana uwezo, yani walikuwa na uwezo wa kukaa muda mrefu sana, tofauti na sasa hivi. Alikuwa bado anafanya kazi, lakini alikuwa ana umri mkubwa. Kwa tumeishi na bibi maisha yale ya shida, tukiwa wadogo, yani tumeachwa wadogo, unatoka shuleni unaingia jikoni unarekebisha, unafanya nini, unaona Baadaye kama mvua imenyesha, unaingia mashambani, unalima, mnafanya hivyo. Kwa hiyo tumepambana kwa maisha. yao. Baadaye mimi nikawa nimeondoka, nikaitwa kuna mtoto wa mjomba, nikawa nimeondoka, nimekaa mkoani pale mkoani Geita, nimekaa pale, nimekaa pale kwa muda. Baadaye ikawa sasa kusoma kama na staki na staki na staki, kama inaenda haiendi, <clears throat> basi nikawa nimefanyaje, nikawa nimekaa kaa pale, mimi nikawa nimewacha wenzangu, nikawa nime nimeenda Mwanza. Mwanza tulikuwa na baba zangu mimi wadogo, unaona. Nimekaakaa Mwanza, lakini ba, baada ya hapo babangu tena na yeye alitoka Mwanza kwa sababu alikuwa anaishi Mwanza. Wasu alitoka na mama na yeye akatoka na akaenda sehemu yake tofauti na ile sehemu alikuwa anakaa mama. Na yeye baadaye kukatokea tatizo, naona akaamua ile sehemu aliko ambao alikuwa anaishi wakahama, akaingia sehemu nyingine, akaenda kama sehemu kama za Kigoma Kigoma kwa akachukua ardhi kubwa, shamba kubwa, akawa ameoa mtu mke mwingine. Lakini baadaye tumeenda mimi bado nasoma, misukosuko bado inayumba, mama ametoka, baadaye baba kaanza kuugua. Kuugua kaugua sana, unaona. Mwishowe tukawa tumekusanya upande wa baba ndugu zetu, tukaamua kama sisi twende twende mpaka sehemu alipofika, tukamkuta baba kweli ni mgonjwa. Tumekaa naye pale wakasema kwamba uwezekano wa kupona pengine asipone, au yaani misukosuko bado nikawa na naipitia, unaona. Sasa tumeenda pale kwanza, sasa tunafanyaje? Ikabidi wakakaa pale ki upande wa mama yule mwanamke aliyemuoa kuzaa naye na upande wetu wa baba huku wakaamua, kuna eneo walikuwa wamenunua kama ekari mia mbili hivi wakaligawanisha katikati. Kwa hiyo yule mama upande akamwachia na upande mwingine likawa limetengwa kwa ajili yangu kwa ajili ya ulisi ya kama mimi mtoto baadaye tukaamua tutoke na baba kule, tukatoka naye kwa sababu hajiwezi. Tukatoka naye tukaja naye mpaka sehemu inaitwa huku wilayani Geita, lakini sehemu nyingine tofauti. Tukafika ile sehemu tumekaa tumemuguza tumemuguza baba tumemuguza baba, lakini hali yake ikaendelea kuwa mbaya mpaka mauti kamkumba. Bado msukosuko inanitokea, bado sijahitimu shule pale, unaona bado nikaja nikahitimu, ikabidi sasa nichukuliwe kwamba kwa msaada kwamba nikasomeshwe na watoto wa mjomba, kwa sababu kuna sehemu watu kuna watoto wa mjomba walisomeshwa na babu yetu sisi, wako mpaka sasa hivi ni ukoo ambao ni mkubwa sana, unaona. Maana sasa nilijua kwa kwa kuniita mimi pengine itakuwa nao ni msaada wa mimi kufanyaje, labda kutoa na yeye shukrani, kwa sababu wao baba yao na yeye alisomeshwa na babu, alikuwa anachunga ng'ombe tu, unaona. Sasa wakaniita, matokeo yake haikuwa hivyo, nikawa mtu wa nyumbani, unatumwa huku, unatumwa hiki, unatumwa hiki, unatumwa hiki, unasawazisha kazi za nyumbani, kama ujenzi unafanya hivyo, unatumwa ni unakaa mazingira ya, ya nyumbani. Nikaa kwa muda ule, miaka mingi nimeishi niishi vile, lakini baadaye nikawa najiuliza maisha haya mpaka mpaka lini? Mbona shule sisomi na nini, sioni sioni maendeleo napoenda, naona baadaye imefika pale, si unajua tena maisha um, nishakuwa yatima sasa, sina baba sina mama, kwa hiyo sio manyanyaso yalikuwa yakaa mengi. Uzuri wa wale wenzangu nilikuwa nimetofautiana nao nani wazazi, maana mimi kwa upande wa baba niko peke yangu, wao nao walikuwa na babao tofauti, unaona. Kwa mimi nikawa nimekosa mimi, nikawa niko peke yangu, lakini wao wakawa na wazazi. Kwa hiyo nimekaa pale baadaye nikaona mambo hayaendi, akatokea mambo mengine, nikaonekana kama mimi, si unajua, ukiwa una kitu una msaada, unaonekana kila jambo unalifanya sio sio jema. Nikawa nimetoka ile sehemu naona, nikaenda akaniambia, basi kuna baba zako wadogo ambao wako Mwanza, ni vyema uende uende urudi kule. Nikawa nimerudi kule, nikawa nimeeleza, lakini ile sehemu kuna sehemu ambapo walikuwa naishi baba na upande wa babu kuna eneo ambalo lilitengwa mpaka sasa hivi lipo, ni eneo ambalo ni shamba liliachwa kama ulisi. Kwa hiyo liliachwa kule ambao lipo lipo nani lipo kule Kigoma kule na lingine lipo mkoani Geita. Basi tuko umetoka. ha. Ah, baada ya hapo kuna nyumba ambayo iliachwa Mwanza mkoani pale, unaona aliachiwa baba mdogo. Lakini baba baada ya baba kuugua sana ile sehemu aliamua kuuza, unaona mimi nikiwa mdogo ikawa kama imedhulumiwa ile sehemu, unaona mpaka sasa hivi ipo. Lakini baba wakati anaulizia ana, ana kuhusu ile eneo alikuwa bado ni mgonjwa, sasa kaugua, kazidiwa, unaona kwa aliletewa sababu ambazo hazina maana, akamwambia hivi hivi kafika hivi na hivi. Baba akasema yaache tu. Kwa hiyo eneo lipo, nyumba zipo, na yeye aliishi pale na nyumba zilijengwa, unaona ipo mpaka sasa hivi. Ni Mkuyuni, ndipo nilipozaliwa mimi. Baada ya hapo, mimi nikaenda kulia kwa baba wadogo, kwa kwa baba wadogo Nikarudi nimekaa kaa pale, baadaye nikasema sasa nijiendeze na shule. Nikajiendezaje na shule? Walioniita pale wadogo, nikaangalia mtu mwenye kunisapoti, naona kama ile nguvu sawa, wanakuahidi, lakini unapofika kwamba swala sasa uingie shule, wanakuwa wagumu kidogo, unaona. Nika sasa nafanyaje hapa? Kasema nirudi tena mkoani, nikarudi tena uh, mkoani Geita ule, nimerudi tena nikaingia shule nika, nikaomba nafasi nikafanya mtihani nikaingia shule nikasoma shule nikafaulu nika darasa la saba nikaingia form nikasoma hivyo hivyo kibishi. Sasa nienda kwa anko, naenda kwa nani nani, anachonipa na unga na nasoma na, napeleka shule kwao. Nimesoma nasoma, lakini nimefika form 3 ile shule nani kaiona haiko vizuri, akaniambia pale hivyo ufaulu walimu ni, ni wachache, unaona, nikabidi nihame tena nienda shule nyingine, akanifanyia mchongo ambao wa mjomba sasa nikawa nimeenda nisoma shule nyingine, nikamaliza form 4 nimemaliza shule, nikawa nimerudi zangu <clears throat> nikarudi zangu Mwanza. Nimekaa kaa kwa baba mdogo, akaniambia sasa, baba mdogo, usubiri una usubiri nini? Subiri matokeo yatoke, alafu tuone tunafanyaje. Basi kukawa natokea kazi pale, kuna kawa na ujenzi kiwandani pale, nakawa nimejichanganya, tumepiga piga kiwandani pale, zimeenda tumeenda tumeenda tumeenda hivyo. Baadaye akaniambia kama matokeo yanapotoka, tutakapotoka tutajua kama unafaulu, tujue na kwaje, naona basi yamekuja kutoka matokeo yakaonekana kama yako batili, kumbe yalikuwa na yenyewe kuna mchezo ulichezeka mwingi tu. Nimekuja kubaini leo kwamba mimi nilipiga hey, unaona, lakini alifichwa, akaja huko akaonekana kama yalifutika, unaona. Sasa ime, nimefika pale hapo hapo kidogo, Ilikuwaje huo mchezo ulichezeka? Yani, yani ilikuwa wakati naingia kwenye, kwenye, kwenye mtihani yani kuna vitu vingine vilifanyika kitofauti kabisa, yani sikuwa mimi. Nahisi kama mambo mambo ya giza mm. Eh, kwa sababu nimepokea ni, ni hapa Yesu kwa Mwokozi, yamnafunguka kila kitu Unaona, mpaka watu wale nakutana naye kaambia mwanangu, tulikaa kwenye pepa, anakuhadisia ilikuwa hivi. Yani wewe unapiga pepa, pepa linaenda upande wa pili, pepa la pili linasofia upande wa pili, wewe uelewi. Unaona, enzi hizo mimi niko naingia kanisani, lakini sio mtu niliyemaanisha sana, sikuwa mtu wa rohoni, naona. Kwa hiyo matokeo yalipokuja kutoka yakaonekana kama yalifutwa, lakini yalitokea mtafaruku mkubwa sana katika ile shule ikaonekana kuna watu walikuwa wanaongoza wani wani, lakini matokeo yakawa tofauti sana, unaona. Mpaka baraza la mtihani mwaka huu, kama unafuatilia, ilitokea kama hitilafu fulani, akasema kwamba mpaka wamekosa watu wa kuingia form 5 mpaka wakayafanya upya kuna mchezo ulifanyika. Sasa mimi nilikuwa nimekata nikata tamaa kwamba kuendelea sasa ma, mimi siwezi kuendelea kwa sababu matokeo yanaonekana kama yamefutwa. Ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka 2012. Mhm. Basi nimetoka pale nikawa nimefanyaje sasa? Nimekaa Mwanza nimefanya fanya kazi, kaambia sasa kama matokeo yametoka hivi, baba mdogo akaniambia usifanye nini hapa, tufanya nini, ningia kiwandani Nikawa nimeingia kiwandani kaanza kupiga kazi. e, piga kazi kiwandani pale. kaniambia huyo mdogo, usi usijali komana kazi yoyote kweli, nikaanza kujichanganya kujichanganya kujichanganya. Baadaye nimekaa kaa sana Mwanza pale, nikaona nafanyaje, lakini muda wote ule ambao niko shule niko mimi najihusisha na fani. Nimeanza nikiwa mdogo, mimi ni mwimbaji, ni repa, natunga, naandishi, ni mwandishi, nafanya fanya vitu kama hivyo tangu shuleni. Jina hilo lilikuwa nalo kubwa, mpaka walimu walikuwa wananiheshimu kutokana na fani yangu, unaona. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba lazima nitaenda Dar es Salaam siku moja kuendeleza nini kipaji changu, lakini enzi hizo sikujua kama kuna kalamu nyingine ipo ambayo ya nini ya utumishi, unaona nilikuwa najiona, lakini katika maisha yangu yote nilikuwa ni mtu wa kutenda haki. Yani nilikuwa mtu sitaki nione mtu anaonewa, hata kama anaonewa nitasuluhisha, nitaweka sawa, ataendelea. Nilijumika na watu wote, lakini sikuwa mtu wa makundi. Nilikuwa mtu fulani ambao sijajua maisha niliyopitia nimenifunza, au labda wazazi walinielekea, walinifunza vizuri kwa hiyo najikuta napendwa na, na kila mtu kwa mtu anajikuta labda mtu mwingine anakwambia njoo kwangu mimi nitakufanyizia hivi, anakuita, unaishi nao kwa upendo, lakini inakuwa ngumu tu ile kukufanya wewe utoke. Lakini wote wanaonyesha kwamba wanakupenda, wanakukubalia, wanakukubali. Unaona? Kwa hiyo hicho mimi nilijivunia kwamba upendo ndio nao, hata kama nilikuwa sina kitu, hata kama nilipokuwa shuleni au watu wengine nilikukuta nao walijitoka tu wamenizoea tu, yani wamenielewa, wamenifurahia, unaona? Kwa sababu sikuwa mtu nilijiingiza labda kwenye magrupu labda ya kufanya mambo mabaya na nini lakini la ajabu kuwa nilikuwa nao sambamba, nilijitambua kwa sababu nilijitazama maisha yangu, nikaona maisha yangu msaada, mimi ndo takuwa nitengeneze njia au mimi ni iwe mwanga kwa watu wengine wanaokuja, unaona. Sasa nimekaa hapa, nimekaa Mwanza, nikaa nikaa napanga, ipo siku nitakwenda Dar es Salaam, mimi nikatimiza ndoto yangu. Ndoto yangu mimi nifanye mziki, nifanye mziki, unaona. Sasa kuna wengine baadhi ya ndugu waka hawaelewi, wanaona kama uoni ah, huyu sala kwa hivi, lakini mimi nikawa napigania ndo neno, kasema ipo siku nitaingia, nitaenda Dar es Salaam, nikawa nafanya nifanyaje, nikawa nafanya mawasiliano, lakini kuna wazee wengine <clears throat> hawakuweza kufanya ile support. Kama unavyojua sasa hivi upendo unakuwa umepungua, unaweza kuwa na ndugu wenye uwezo sawa, lakini wasikusaidie. Mimi upande wa mjomba si watu wa kuuliza, ni watu ambao ni wakubwa mpaka serikalini, lakini wakifika hawawezi kukupa, yani wanakusaidia vitu vingine tu, maisha mengine. Na mimi nikasema sitaki nifanye nisumbuke labda kusumbua watu katika kuhusu maisha, natakiwa ni fight mimi mwenyewe. Na ndipo nikasema ipo siku nitaendelea, nitatoka, nitaenda wapi? Nitaenda Dar es Salaam. Nikatoka siku moja, nikaamua, nilikuwa nafanya mawasiliano, kuna watu nimaliza nao shule, walikuwa huko huko, wako huko tayari. Kuna watu kama watatu, mmoja niliongea nao, wakawa wananiahidi tu, wananiahidi, wengine wasema ah, mwana, utakuja huko, maisha magumu, kuna hivi na hivi, wanakupa vitu kibao ambapo wewe ukiwaza unasema da, kumbe Dar es Salaam inakuwa hivyo. Kama sasa mimi akilini wangu ilikuwa nawaza kama da, wanaishi wa Tanzania kama mimi na alafu ni, ni, wa, ni wa Afrika kama mimi, mimi nashindwaje kuishi? Nitaishi sio da mpaka nje za nchi, kwa sababu nina ndoto na na kiu ya kufika basi siku moja mtu mmoja akawa niambia bana, njoo, unaona, njoo, mimi sehemu ya kufikia papo we njoo. Mimi nikafunga safari kweli, kwa mawasiliano tu kwa simu, kwa sababu kuna jamaa alikuwa huku, alirudi Mwanza baadaye akaniambia, akanipa ufunguo kule kule Mwanza, akaniambia njoo, nyumba ipo, utafikia nyumba fulani. Akanielekeza, nikawa nimefikia sehemu ile inaitwa Madale, unaona. nimefika pale Madale, nikawa nimekaa pale sasa, nyumba kubwa, nikawa naishi mwenyewe nimekaa mwenyewe nikaa mwenyewe, lakini na changamoto sasa, nikakutana na changamoto za kidunia tulizite zile. Hata ukisema kwa, kwa maisha ya kawaida mtu anaweza kaamini kwamba ah, hivi vitu vipo vipo, mtu anaweza asielewe. Kwa mimi nikakutana nazo ni changamoto, kwa sababu ile eneo nilikuta ni eneo fulani ambao sehemu zile kuna watu wamewekeza, lakini wameweka tu labda nyumba zao, wameweka na maeneo yao ma viwanja yao. Mtu anakuambia njoo nisaidie, labda safishe hapa, tajiri labda nakuachia kiasi fulani. Kwa nikajikuta tena wamenipenda matajiri wengi, wakanielewa, unaona. Kwa hiyo wanapiga simu, dodogo, nenda sehemu fulani niwekee sehemu fulani nisawazishie, au nipandie kitu kitu fulani, unaona. Au kuna mtu anamteja, labda ile eneo nataka niliuze nikaambatana na jamaa fulani, na yeye jamaa fulani alifika, naye alikuwa Nishaga alikuwa kuhaswa hivyo hivyo, Na aliaminiwa sasa hivi ni, ni dalali mkubwa, yeye akanauza viwanja Kwa naye akajaribu kuniunganisha kwa wale watu, akafika wana ah, mfano akimuzia akija bana akauza kile kiwanja, anambia dogo ambaye anasafisha labda eneo anatengeneza mazingira safi ni huyu hapa. Kwa na yeye ananiamini tena yule tajiri. Kwa hiyo wakati mwingine apitii kwa yule jamaa na anakuja kwa moja kwa moja kwangu. Maisha nikana haswa hivyo, nikana pambana na eneo lile kulikuwa na eneo kubwa, akasema kwa nini nisilime? Mimi napigana nikaa nimelima miogo lima na nini. Ah, ndipo mambo yakatokea mambo mengine sasa, ambayo ukiyasema mambo ya giza, unaona baada ya kule kadi nililima kama eka mbili zikatoka vizuri, nilikuwa na uhakika mwaka huu kwamba kutoka, unaona. Sasa baada ya hapo ndo nikaona sasa changamoto zilikuwa natoka, mambo ya giza kaniandama, naona kaniandama, kaniandama, kaniandama. Ili yalianzaje na ilikuwaje? Yani inaposemekana mwanzoni msikutambua mm. ila kuna watu wakawa nakuja wanaambia nyumba unaoishi sio mm. e, nyumba sio unaona unawezaje kuishi humu unaona ah, sasa mikono sio vipi wakati nyumba naona anaishi kubwa tu ni nyumba ambayo ina vyumba iko na nyumba ina vyumba kama vitatu naona na sebule na koi ile na kila kitu afu mshikaji na yeye kwa haso zake tu na maisha yake mengine anapambana unaona asi Amina, hii nyumba sio mwanangu, wewe unawezaje kuishi? Mimi mwanangu naishi, unaona. Mm. Sasa tumeenda tumeenda vile, baadaye nikaanza kuona mambo hayaeleweki, mambo hayaeleweki. Lakini baada ya kuona mambo hayaeleweki, ah, kwa sina kwaje, kajikuta labda na najihisi labda naumwa au nahisi juu ya bati vitu fulani fulani, nakanyaga au nahisi vitu fulani, unaona sasa mnakuaje? Lakini bado mimi moyoni mwangu nikasiviamini, unaona, nikasema ah, ya mambo ni ya kawaida, hayo mambo ya kawaida. Lakini sasa imeenda imeenda vile hmm, Ikawa sasa watu kama wale wakishindwa waga wanaongea, mwisho wanaanza kuongea ah, bwana bwana, sisi wana hivi na hivi tunashindwa kupita. Unaona ile sehemu ni kama umezuia. Unaona sasa enzi hizo sijawa rohoni kama vile navyokuwa, japokuwa nishaonyeshwa mambo tangu nikiwa mdogo. Nimekuwa nikitokewa na malaika vitu kama naona kama vitu vya kawaida, unaona, lakini nilikuwa naonyeshwa, unaona. Sasa imefika pale siku moja nimekaa nimetulia kaka, siku ya siku kutu tunaenda kufunga mwaka, nimetulia kama hivi, naona nimekaa nimekaa. Baadaye usiku kama nimepala, baadaye nikaona vitu kama napambana ulimwengu mwingine, lakini acha ile ya vitu vingine, kuna ile ya kuoteshwa hivi, yani napambana live, unaona lakini nikaona kama nazungukwa na watu hivi, unaona watu hivi, nikitazama naona kama vimvuli, kama giza, unaona Basi moyo unaniambia simama, si, anza kusali. Nikaanza kusali enzi hizo, hata kwenda kabisa kilo kama ninavyoenda sasa hivi siwezi. Nikaanza kusali kusali kusali kusali, nikiana naona vitu vitu vinanikaribia, yani vinanikaribia, yani giza linanikaribia, Alafu naona kama napigwa, naona kama napigwa. Bahati nzuri nikaa nimewasha redio. Nilipowasha redio, aka moja kwa moja ametume moja kwa moja akayashuhudia yale, wakaniambia una vita na hapo una vita, umezungukwa. Unaona, sasa twende katika maombi, tunamaanisha ninaposema unasema, tunapiga na wanapiga. Unaona, nikaingia katika maombi nikasali nikasali nikasali nikasali nikasali nikasali nikasali, najikuta nimesali, lakini nikahisi dakika mwisho kama nimepigwa sehemu fulani, unaona kama sijielewi, lakini neno likaja tamka ita jina la Yesu kwa, kwa nguvu yani lite yani, nilipolikuja kulitamka ile kwa nguvu, nikaisi vitu kama vimepiga pao, alafu sikuona, pakaa kimya hmm. Nikajiuliza nini baadaye, tangia hapo nikakaa najikuta nanena kwa lugha sasa kuwa ni nikajikuta nanena yani ka, kama nashukia mpaka wale watu wa jirani wa karibu wakashangaa kwamba huyu mtu amekuwaje sijakanyaga kwa watumishi wala nani, nikajikuta na nena kwa lugha na nena kwa lugha ni mpaka, yani naweza kaenda hata masaa mawili matatu, naona. Lakini baadaye akaniambia haya mambo natakiwa endelee katika ima, imani, japokuwa japokuwa upo kama mwenyewe unapambana kama hivi no, nimeenda nimeenda nime, lakini enzi hizo sikukata tena tamaa katika masuala mengine ambayo ni ya music, niliendelea na nikafanyikia kufanya track kama sita, naona zipo kama sita nikaendelea na harakati zile zile, na huku tena namtumikia Mungu, naenda kwa mtume narudi, naenda kwa mtume narudi. Baadaye mambo yameenda meenda sasa akawa anajizidisha kabisa, kwa bana, mimi sisi tunapambana bana, hivi na hivi pale umetuzuia bana, ile pale ndio unakaa ndo imaya yetu live, live Ah, hayo mambo yafichike, wakana sema kabisa mwanangu, eh, imaya imaya yetu mwanangu. Ah, sasa nikakumbuka usemi wa mtu mwingine anasema kama unakaa hivi unakaje nyumba hii nyumba giza. Mimi nilikuwa sielewi. Nikasema haina shida. Mimi kama ni hivyo, mimi nazidisha kusali. Nikazidi kusali kusali kusali kusali kusali. Sasa kuna siku moja nikajikuta nikajikuta sina nguvu. Unaona? Mm. Sina nguvu. Akasema nini na sali, nikaona ja ah, kama sina nguvu, sijielewi kama si siku ya ulimwengu wengine. Lakini usiku nikaanza nikaona mambo yanatendeka mengine mengi na ni, kama hapo ninahisi kabisa watu wanafanya vitu juu yangu, kuna vitu vinatembea na hivi naona. Walikuwa wanafanya vitu gani na ulikuwa unahisi vipi, yani tukio zima la hiyo siku? Yani inavyosemekana yeye, ninavyohisi kama wao wananipandikiza vitu ulikuwa unanipandikiza vitu, nilikuwa natumika pasipo kuelewa. Mm. Naona unajikuta umeenda sehemu unarudi wewe unaona kama ndoto, labda unaenda hivi, lakini enzi hizo wanakupa cheo kikubwa, bana, huyu ndo mtawala wetu. Baadaye Sasa unapowazuia wanasema ah, lakini ile njia yetu. Kumbe kumbe wao wanaamsha, alafu na wananiamshia mimi, unaona, alafu mimi sielewi, wanasafiri kupitia mimi. Sijakuelewa. Eh, inamaanisha kwamba ulimwengu wa giza mm. na ulimwengu wa giza unaweza katumika wewe pasipo kuelewa ukatumika katika ndoto, yani ukaoteshwa, uko sehemu fulani, ukaenda wewe kufanya tukio, halafu wao wakaja wakafanya yale mambo. Yani wewe unakuwa unatumika, unaenda unaonekana wewe kule, lakini ndani yako kuna watu wengine. Kwa hiyo mambo kama hayo kuyaelewa, mpaka uwe rohoni, yani uwe rohoni, maanisha uwe, uwe wa nuru. Ukiingia upande wa Mungu unaweza ukayabaini, lakini ukiwa gizani huwezi ukayaelewa. Sasa nimeende nimeendelea vile, na ndio maana sasa siku moja Akasema hamna, kama ni hivyo tu, tu, tufanye tufanye tufanye ligi, wakafanya kama ligi. Ah, sasa mimi kama hii nini sielewi. Mimi nikiona tu mambo yaelewi, naenda zangu kanisani narudi, naenda zangu kanisani narudi. Ah, wakasema bana, kama ni hivyo mpeni kombe bana, haiwezekani. Lakini hamna, unakutana nao wanaongea live. Baada ya muda wakasema hapana, baada ya kuzidiwa pale akapigiwa simu ndugu yangu akawa amekuja pale, sielewi akati sielewi pale najielewe, sio mimi, sio mimi. Naona alipokuja yule ndugu yangu ambia sasa tufanye mpango, kazidiwa na nini, kula niko na kula kwa shida, lakini nikanaona kama nachezeshwa, kama napitishwa, napitwa krempu, kama nafanyiwa vipi, kama naapishwa, kama nafanya vitu fulani, sijielewi. Lakini baadaye akaniambia yule ndugu, tumuondoe, mpelekeni mkoani akawa ameamua mimi kunipeleka mkoani, tukasafiri. Lakini hata kusafiri, tulisafiri mi mwenyewe ni nisielewe ulimwengu lake, lakini nishangaa safiri sio kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo walinisafirisha katika ulimwengu mwingine, unaona kivipi hapo ilikuwa? Yani inamaanisha kwamba sikwenda kwa basi, sikwenda kwa nini, nilizunguka tu Sina, yani uelewe, lakini ukuli ume u, lakini iko naelewa kwamba ule ulikuwa sio ulimwengu wa kawaida, kwa sababu hata gari iliyotumika haikuwa gari ya kawaida. Nilijikuta tu naingia kwenye bonde, unanyanyuka juu, unaingia nini, nilizunguka. Baadaye usiku, kumbe mimi ndio kama nilikuwa naapishwa au napelekwa katika ufalme ule wa giza pasipo kuelewa na nikajikuta sasa kile kitu kilichonistua nikajikuta nimeingia mazingira ambayo sijaelewa mazingira yale sasa ile nasimama kumbe nimesha ni, nikafika sehemu nikapokelewa. Lakini kuna watu kila sehemu nilipofika mimi walinijua kwamba bwana, huyu ndio mfalme wetu wa Dar es Salaam, mtoaje kule. Naona watu wenye magari makubwa manini wanasema jamaa wanamtafuta Dar es Salaam, kumbe hao walifanya likaa kikao, wakasema mtu huyu tumfanyishe hivi, atakaa awe mkuu wetu pande nini wa Giza. Unaona, wakati huu huku mitume na wengine walikuwa haelewi, unaona, wakaamua saa, mrudisheni, mrudisheni kule, wanamtafuta wanamtafuta ah Baadaye nikawa nimefanya nisielewi, nikasika sehemu moja ina kuna inaitwa Shinyanga, una sehemu moja inaitwa Tinde, sio Tinde. Sasa ninaambatana na ndugu zangu, wakaungana wakawa ndugu zangu wakawa ngapi, wawili, lakini mimi sikuelewa kwamba wako vipi. Lakini sasa nikawa nashangaa, lakini ikifika napofika katika kila mtu anajaribu kuweka alicho nacho. Yaani inamaanisha kwamba kila mtu afanye sindiko anavyojua. Ina maana kama mtu anaapishwa pasipo yeye kuelewa. Kwa hiyo ukifika sehemu kila mmoja anafanya ya kwake, anafanya ya kwake. <coughs> Walikuwa wanafanya kwa njia gani? Yaani unaona kabisa mazingira fulani ambayo kama vitu unapewa una, una, una, unapewa kwa sababu nilivyofika kama sehemu Tinde vilikuja kama vitu, kuna vitu vinaitwa sisi ni, ni viteje vile, kuna vitu vina vinamulika vina, vina, vina usiku hmm. yani wale wote, mlima wote ulishuka. Nikasema da, hapa napona. Yani niliona watu kibao ibao wanashuka, zuri yangu akafika pale pa walipofika pale akamwambia ah, ah, kumbe ndo eh, eh, eh. Nikasema mimi moyoni mwangu nilikuwa nasema sasa nimeisha. Nikakaa na watu ambao siwaelewi ni watu wa design gani. Unamwona ni mtu lakini sio mtu, unaona tukapanda kwenye basi pale, nimepanda kwenye basi ikapandishwa. Mimi ne, najua tu nimeisha, hata ndugu wangu sikuamini ndani yangu. Sasa nakemea tu, nasali tu, nasali tu. Nimeenda ile gari vuu mpaka mazingira fulani kafika kaweka sheli. Mazingira anayoyaona sio ya mazingira ya binadamu. Unajua hata kama uko singizini unajua kabisa hapa sio sehemu sehemu iliyo salama. Nikafika pale baadaye nikaingia mpaka sehemu fulani geti, gari zikaingia zikapaki, geti likafunguliwa. Lilipofunguliwa mimi nikafika, gari zikapaki, akaniambia ndugu zangu, wewe utaishi humu. Mimi naishi hapa. Nikitazama sasa kule nilipopokelewa, sehemu zote nilipotoka na kule ninapopokelewa vile vile vinanipokea vile vile. Unaona? unaona yani vile vile kivipi? Yani kuna mazingira, yani kuna taa fulani yani kwamba kama mtu anatambulishwa fulani hivi. Mm. Naona? Na kila ninapofika zinamulika vile vile taa, zinamulika zile zile taa. Nafika pale nimeingia nikakaa sehemu fulani, mazingira stendi, nimekaa lakini nasema haya mazingira sio kawaida. Nikatazama watu ninavyoona ni kama mizuka, sio mizuka, mibwenga sio nini Kwa hmm, nasema hii sio sehemu unayoishi, hii ndo gambo yenyewe, unaona. Lakini baada hapo nikapi nikaona naona fataki zinatoka, yani zinatoka, yani kama mtu fulani anatambulishwa, yani ukitoka ingia geti fulani, yani ilikuwa mtafaruku, yani ni zaidi ya siku tatu sijielewi. Sawa ni, yani ni sijielewi, lakini naelewa kwa zinatolewa ishara, unaona uingiza geti fulani, unakutana una utaratibu fulani, unaona kabisa ni vitu fulani, unaona majitu mengine ambayo haeleweki, unatolewa tena, unaendelea sehemu fulani. Mpaka sasa nikaenda kuachwa sehemu nyingine, nikamwambia tulia hapa, kutakuja tuone jinsi ya kufanya tusaidie hapo kwenye wakati unagundua ni gambosh na hivyo vitu, unaona vitu fulani unapelekwa sehemu fulani, hivyo vitu ni vitu gani, na hizo sehemu ulizokuwa unaingizwa ulikuwa unaingizwa sehemu gani kivipi? Tuendelee pale. Ah, yani kwenye mtu kuelewa kwenye masuala ya giza mpaka mtu aliyeingia katika giza, lakini kwa haraka haraka ulizo kumsimulia mtu asielewe. Yani kifupi, wimbo uchawi upo mm. na uchawi ndio ulitumika, unaona. Kwa hiyo mazingira nilikuwa naingia ni mazingira ya giza na, lakini katika wale pale kuna baadhi ya watu hawakufanyaje, hawaku hawakuafiki kwamba mimi labda nitawale ile sehemu kwa sababu nilivutwa pande zote. Wengine walikuwa wanataka huku, wengine wanataka naona kama kama watu wanashindana kwao. Kuna wengine wakataka wajaribu kwamba je, huyu ndio ataweza kutawala huku? Naona mimi siwa mimi, kwa sababu hapo sasa, wakati huo mimi nimeshapokea, nipo rohoni, lakini kuna vitu vingine naviona sasa. Wakati nimeingia nime sehemu nimekaa, basi ya ndugu zangu wale, nikaona kama watu wana wanazunguka, naongea na huyu, wanaongea naongea na huyu, naongea na huyu, naongea na huyu baadaye wanaambia mwanangu, utaishi huku. Nimetulia nikawa naona vitu kama vinanijia, yani kama watu ma, mizuka sio mivini vinanijia, naona nikaanza kushambuliwa Naona kushambuliwa, kushambuliwa, kushambuliwa. Sasa baada ya kwanza kushambuliwa, nikaona hmm, sehemu zingine walitoa ishara, lakini imefika ndani sasa kule, nikaona kama vitu vinaanza kunishambulia kama kushambuliwa. Nika, mimi nikabidi niingie rohoni, nikaanza kusema kusali, sielewi lakini asali, nikajikuta kama mtu alizilai, unaona kama mtu amekata akahama ulimwengu wa kawaida na kuja nikawa ulimwengu mwingine, na ndipo nilipoamsha mzuka ambao sijawahi kuona Maki nilikusanya kote, usikaga kivu, upepo kama kimvunga, yani niliwakusanya, niliwabwaga vibaya mno, naona pale, yani kulikuwa mtafaruku kote, kukataharuku kote, kukataharuku. Baada hapo sasa ukatulia shwari nimekaa nimetulia. Madaro ndugu zangu wanambia kukalala siku kucha kwa kuja wanambia tumpeleke sehemu nyingine. Yaani sehemu nikaa kama ndani ya siku tatu hivi. Mule naenda naenda naenda naenda. Sehemu zingine kama napelekwa sehemu zingine kila mchezo naonyeshwa. Kuna wengine akaniambia ah, hasa kwa kwa huko ameshindwa wakabeba watu fulani kama wiki iliisha kwa sababu wiki hizi mbili sio nisikosei. Kuna watu wa krempu, Lengo sasa wanipoteze, wada kuona uwezo wangu ni mkubwa. Unabanwa cramp, unaona cramp zinabana za giza, wanakubana wengine, wanakunguza miguu, wengine wanafanya nini. Mimi napiga dua kimoyo, yani naamsha vibaya mno. Unaona mahali wakienda wakirudi hakuna amenipeleka sehemu mpaka sehemu ya chakula, naonyeshwa vitu yani. Baadaye kabisa, baada ya wiki kuisha kwa kuishi mle, nikaa nimepelekwa sehemu nyingine sehemu nyingine nikavuka ile eneo. Kuvuka ile eneo sehemu nyingine, na nilipofika, Yaani nikifika, wale wenzangu wananikataa, na kuwa kama nipo, kumbe unafika pale, sijui kama unapambanishwa, lakini wanapokuja kugundua kwamba wewe ni mtu fulani mwingine, wanaona kama wivu fulani Kwa naona bora tu upotee. Unaona, wafikisha sehemu fulani kwa kila wanapofika wanafanya yao, sio wanafanya giza lao wanaofanya ni sehemu fulani, na vile nikafika nikaikumba vibaya mno, nikakusanya wote nikapiga chini. Wakasema sasa inakuwaje, tumpeleke sehemu. Tukapelekwa sehemu nyingine. Sasa nikaingia sehemu nyingine, kunaitwa sehemu nyingine inaitwa Kwimba, kama eneo la Kwimba fulani. Nikaingia sehemu fulani, nikafika, wakaniambia hapa bana, karibu hapa ndo nyumbani. Kakuta kibinti tu, nikakalishwa kitu fulani, kumbe kile kiti nacho ni nichagiza unaona, nimekalishwa kuko, nikaonyesha nika kama ishara ya kuwa ndo mzee wa pale. Sasa sijielewi, unajua kujielewa, sijielewi kweli. Ba, tumekaa pale sasa, tunafanyaje? Kumbe sehemu fulani niliyoipiga kule, nimeipiga moja ya familia ya yule mzee wa pale, ana miji kama miwili. kwao, naye alikuja na timu yake usiku, mimi sijielewi lengo sasa kunipoteza Wakafika pale hawakufika, hawakuuliza, kumbe na ile sehemu wamekusanyana tena. Ina maana nilipambana vita hadi vita vita hadi vita, wamefika pale wakaamsha mimi, nikajikuta nimenyanyuka nikaegemea mti, hata nguvu za kutembea, kwa sababu hata kula nilikuwa nakula kwa shida unaona nilikuwa yani sili wakati huo nakula vyakula fulani kama kama si nini kama unga unga fulani hivi mamia nyama nyama mimi sikuwezo si niliakataa kwa sababu nilitambua pengine sio kwa hiyo nimekaa ile sehemu wale wakajikusanya waka, pale wakaanza kunishambulia wakanishambulia wakanishambulia vile vile ikatokea kama sehemu nilipotokea. Baada ni kama vile mimi ne, naenda kama kuzidiwa, nikienda kama kuzidiwa, nikija kunyanyuka si, si shikiki yani sasa hakuna awezaye kunizuia, unaona, na pale nikawabwaga, unaona, wakatawanyika, likatulia, wakanipa chakula pale, chakula pale nikala jioni, baadaye yani wanakufanyia yote na chakula unakula jioni. Sasa masaba nimelegea, sasa ni mchovu kiasi kwamba naonekana hata kwamba hata labda kwa sababu ndani ya mzuka ule ni kabla nakula biskuti juisi labda pewa na keki, unaziona labda viatu vyakine vyakula vingine ambao ni vilaini laini, yani ni vitu ambavyo havikujengi wewe. Anayekupa chakula nani? Wakati huo kwenye msafara niongozana na ndugu zangu walipoa wawili mm -hmm. eh, mmoja nitoka naye huku, mwingine akakutana naye Shinyanga, naona tukaongozana nao kwao hadi kunifikisha kule nikakaa sasa kwenye hiyo familia ika asubuhi pakacha lengo sasa kaniambia kwamba wewe kule mfanyaje umelogwa umfanyiwa madawa kwa hiyo hapa ni sehemu ya mganga subiri tiba lakini uendeleze tiba sawa mimi sikuwa na nguvu sana za kuweza kuwapinga nikakaa pale sasa tiba nikaa naziendelea kuziona sasa asubuhi kuna kucha na kwamba natibiwa natibiwa natibiwa siku zi, mfano siku zinaenda sasa kutibiwa unapewa dawa lakini baadaye nikanagundua walinipa dawa za kila nina wakani kuna vifungu na nini na sehemu unavukizwa, yani unawekwa sio madudu, unavukizwa lengo. Wengine wakasema baadaye wameenda kwa siku nyingi, naenda labda mle nakaa zaidi ya dakika 60. So mtu wa kawaida, mtu mwingine anakaa dakika 30, unaweza kazimia, kwa sababu wakati huo amefunika shuka, amekukanyaga hivi. Kumbe ni staili yao, wengi wanawaua kwa design hiyo. Kwa mle unashindwa mle mdogo mdogo, unaanguka mle, wanafanya yao. Lakini mimi nilikuwa naenda mle mpaka wanda, wanafunika mpaka natoka. Sasa akasema huyu hatakuwa tufanye tufanye tufanye mazingira ya kupata pesa, tusifanye mazingira ya kumwondoa. Kwa hiyo wakakusanya watu, ni wakajaa pale, ikawa kama kama kama kama mtu anaonyeshwa ma, maonyesho fulani, unaona. Kwa hiyo kila mtu anafanya anayoyajua, unaona. Nguvu ya, ya kutoka sina, ya, ya kutoe kwamba nitoke mazingira, sina mazingira ambayo hayapo, hata usafiri ni wa shida, unaona. Kwa hiyo wako kuja wanakusanyikana pale usiku, unaona kila mtu anafanya kila aina ya giza analolijua wengine wanaunga si ushuka, unatupa unaona kabisa mtu anatupa, kuna wengine anajaribu kuvuta. Kwa hiyo jamaa yule akabidi apate jina kwa kutengeneza mazingira mimi. Kwa hiyo watu wakawa wanaleta mbuzi, chakula, wanaleta nini mazingira pale, lakini bado mimi nikana sema bado namuomba Mungu na bado ilikuwa inaendelea. Nawaambieni jambo moja tu, msinikabidhi vyote, nikabidhini kitabu tu, nikabidhini Bible. Akasema hamna, hatuwezi kukupa hata kitabu tukuruhusu. Basi imeenda ile sehemu, wameenda kila mmoja anakuja anafanya sasa tambiko lake. Baadaye akasema hii kumuondoa jamaa iwezekani, wao sifanyeje? Tumzindike tu na sisi awe mkuu wetu, atuwakilishe pande hizi, na atakatokwenda na sisi atufanyaje, atusaidie. Unaona, na hiyo kauli sasa wadai wakaanza kufunguka. Basi wakawa nafanya magano matambigo, na sehemu kuna sehemu fulani kuna jiwe wanaliabudu, kuna jiwe kama mbili wanaabudu jiwe fulani. Kwa hiyo nafika pale wanaongea mambo yako yote, ile jiwe linaongea linaongea pale wakaongea ya kwao yote kwao nilikazi pale kwa za kile kama ya wiki mbili wanafanya wote wana kila mtu anavyojua akafunga anavyojua unaona anafunga nini nguvu sasa kila mmoja anafanya giza lake analojua Naona kwa lengo gani? Lengo lilikuwa uharibifu, lakini ikashindikana. Mm. Kwa hiyo ikabidi sasa angaziwe kama sio uharibifu, sisi tumsimike nawa awe mkuu tu katika mamlaka yetu mm. kwa sababu kama kavuka gambo shina huku, sisi tunaogopa atakwenda kule, sisi tutafanyaje? Hatumwezi kwa sisi awe mkuu ile sehemu na sisi atuwakilishe, tuweke nembo zetu. Kwa nikawa mimi mtu wa kuwekea nembo kila sehemu, napowekewa nembo wa kuwakilishe kwamba we ni wa sehemu fulani. Mm. Kwa hiyo sasa utakapokuja kutawala uwakilishe watu wote wa ile sehemu. Naona nimekaa ile sehemu, nimekaa ile sehemu. Baada ya siku sasa wamefanya kila dawa hakuna, kila wanachofanya hamna, wanaofanya hamna. Nikawa sasa kama mtu wa pale tu, nikaishibika mbele, kwambia wewe basi usifanye nini kazi yoyote, weka hapo, watu watakuwa na wao. Mimi nilikuwa nakaa pale, nakuwa kama mtu wa maonyesho, wanakaa pale watu wanakuja kukutazama anakuuliza kama hivyo na kuhoji na nini. Kwa kumbe kwa yule mzee wale wazee pale wanaacha chochote pale. Kwa mtu anakuja na mbuzi yake, anakuja na kuku, wanakutunza, unaona? Unaona? Wanafanya wanakuhoji, wanakuhoji, wanakuuliza, wanakuuliza, baadaye wana, wanaondoka, wanakuja watu wengine. Sasa nimekaa kwa muda ule. Eh, eh, eh. Baadaye ndio kafanyaje? Akaniambia hivi, kweli wewe unamwamini Mungu? Kaambia mimi asilimia zote, yani mimi ndio kila kitu. Kaambia sisi huku ni giza tu, hata ya maswala ya Mungu sisi hayapo. Kaambia sasa kuna Mungu ambaye ni kila kitu. Kaambia ah, huku huku ni giza, unaweza kupotea. Mimi nakwambia hamniwezi wala siwezi kupotea. Kama nabisha, mimi niwaambia kitu kimoja, kama nabisha, nileteeni kitabu, halafu tukutane katika ulingo wenu wa giza. Mimi na uhakika kwa sababu hata sehemu nilipokuja, nilipotoka walishindwa tunanielewa wakaa tena kunipeleka kule, wanaogopa kamera, mwanangu tulia tu, sisi hapo tutakuletea kila kitu pale. Kwa wanakuja wafanya wazingambua, baadaye wakaamua waniachilie, kwao nikaa tena kama mtoto wa pale. Kwa hiyo wale wakawa tena maadui, wakawa rafiki, baadaye wakanitoa. Kumbe sasa kwa, kwa baadaye nikaja kugundua kuna baadhi ya ndugu zangu walisimikwa pale tunaelewa. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa mazingira yale, kumbe wao walisimikwa pale, kwa nao walitaka mimi nisimikwe pale lakini mimi nikasema ni wa nuru, si wa giza. Unaona, bado nikasema nafanya sielewi, na maana nimeyumba. Kila nilichokiona nimekitafuta kimepotea, yaani hata mwelekeo sasa nimeshayumba. Kuna watu wanasema huyu atakuja kuwa ajielewi, nikabebeshwa majina mengi, atakuwa mweu, atakuwa mtu ajielewi, atapoteza direction. Nasema mimi yupo Mungu aliyeniumba, na tena nimeonyeshwa tangu nikiwa mdogo. Naona kwa sababu alishuka mwenyewe tangu likiwa mdogo na nikaonyeshwa mpaka mataifa mengine natakiwa nikanyage. Kwa hiyo mimi nikanaamini moja kwa moja nitalishinda giza. Nikatoka sasa ile sehemu nikaja Mwanza. Nimefika Mwanza akanipokea. Sasa sikuonekana tena kama yule niliyowindwa kuuawa. Nikaonekana kama mfalme ninayetaka kutawala Gambosh. Nilipokelewa unafikia Mwanza nzima, magari yalongozana hivi, sio pikipiki, sio nini, mpaka nyumbani kama vile mtawala anavyoenda watu wanashangilia wote mpaka mazingira ya nyumbani, wakafika pale wakaacha kila mtu anachokiacha, chakula, pesa, nini. Kwa hiyo lengo lao wakawa najua kabisa mimi ndio mtawala, naenda kutawala kule. Lakini wakati huo huku nako walijua natawala huku, kwa sababu kabla ya kufika Gambo <laughs> nilipita kuzimu, naona na kwenye nilielewa napita ya mazingira Naona, Kwa sababu mtu aliyeniongoza nilikuwa nawajua kabisa ni fulani, na mtu huyu alinibebesha hiki najua ni fulani naona Basi imefika mazingira sasa nikawa na heni heni huku wanasikia wewe wanasema hivi. Basi nimekaa Mwanza baada ya muda fulani, kuna wengine katika wale, kuna watu ambao hawakosi, ila kuna wengine wanataka kupambana, wakawa wengine wanataka kupambana, lakini kwa wakati huo basi hata wakuu wa huku sasa, baadhi ya mitume wakanaelewa, naona kwamba mtu huyu yuko, yuko mazingira fulani, kwa sababu niko katika njia zao. Mwanza pale walitaka kuf, taka tena wafanyishe mapambano mengine tena ya kunondoa. Baadhi ya ndugu zangu na moja wana wengine wanataka wawape ukuu kuliko mimi, kwa sababu wao walitangulia kuwapisha, lakini mbele ya Mungu kwamba kuna mtu ambaye ni mteule ambao anakuwa ni wa Mungu, yani ni wa Mungu tu, unaona. Kwa Mwanza pale ilipita alama ikapiga alama fulani, akasema hii alama inatoka da, hii ni ya manabii. Kwa hiyo moja, hata ninaingia hata gambo ilipiga ilipigwa fataki ambayo ilitoka huku Dar es Salaam, akasema huyu ni mtumishi fulani Unaona? Kwa hiyo mimi nimeconnect kwa sababu manabii wote asilimia kubwa ananijua. Unaona? Na baada ya hapo sasa mimi nikafanyaje? Nikasema narudi Mwanza, sina kila kitu, lakini narudi Mwanza. Na nikakutana na yule mshikaji ambao nisoma naye, nikapiga mfanya mawasiliano, akasema rudi tena Dar es Salaam. Nikasema narudi, nikaamua sasa nitoke tena Mwanza, nije wapi? Dar es Salaam kupambana. Ndani yangu sikukata tamaa, Kwa nimefika Dar es Salaam pale, nikafikia kwenye ile nyumba Nifikia kwenye ile nyumba sasa, wakajema sema ah, akifika tena nyumba ile ile ya mwanzo, ile nyumba ya mwanzo hmm. Sasa yule yule anipokea, alikuwepo, lakini sasa kumbe nilionekana mimi nawasumbua na asili kazi zao, mimi nikifanya maombi kazi ya giza inashindwa mm na kuna kipindi walikuwa nakuja na wanaomba msamaha bana, baada ya muda fulani, situachie na sisi tufanye ya kwetu, tufanye maombi muda fulani, tuache tuende. Nikasema kama mnizuru mimi na mwende, mm. unaona. Lakini baada ya muda kuna wengine wanakuja tena kunizuru mimi, nikasema kama mnanizuru mimi nazuia na ikawa nazuia kweli. Kwa hiyo sio kwamba sehemu yoyote, hata kule nakopita, hata sehemu nazopita, kote hakuna giza napokaa mimi nikifanya maombi hakuna giza, unaona. Baada ya kufika sasa pale wenye nyumba ka wakakaa akasema, sasa kikaa tena pale yataamka yale yale yaliamka kipindi kile. Kwa tunafanyaje bana? Hii nyumba akaniambia tu bana, ah, hii nyumba bana eh, kuangalia mazingira mengine, kuna watu watakaa hivi, wakanitengenezea mazingira fulani, nikasema basi fresh, nikaenda kukaa kwa jamaa fulani, yakawa maisha kama ya kuungaunga, nimesha sina kitu sasa. Nimekaa nimekaa mazingira hayo kuna hivi vitu basi vilikuwa navyo alikuwa navyo ndugu yangu. Nikasema sasa ninakwaje? Nikaenda nikajihifadhi kwa jamaa, jamaa tena nikatoka nikajihifadhi tena sehemu nyingine. Hata wale wengine naonekana kama sina thamani sasa. Naona kwa sababu nimeshapoteza kila kitu. Kwa hiyo basi ya watu hawakukosa Somalia. Kuna mwingine anakuambia tunakupa hifadhi hapa, utapumzika. Kuna sehemu kama hii hapa niliachaga ile kochi, nikawa nafika fulani na abu naangusha. Basi imekaa nimekaa hivyo, baadaye ndugu yangu akasema mimi nitakuja tena wapi? Dar es Salaam. Nitakuja na hiyo vitu ambavyo uliviacha. Ndio kuja nikawa nimetoka ile eneo. Baada ya sehemu ile nikapata kazi tena Tabata. Nenda Tabata nikafanya kazi. Nimepiga piga kazi, baada ya muda fulani ikatokea tena mambo mambo ambayo sio mazuri, nikaacha. Nikaja ndugu yako nikaja kupanga eneo hili. Sasa nikawa mtu wa maombi, kanisa, mimi kanisa. Ndio maana watu wananiita mchungaji, wengine mtumishi, wengine mtume, wengine nabii, wana majina yote wananipa, lakini mimi najihesabu kama mtumishi. Kwanza pole na hongera. Sasa mi na maswali kadhaa. Hawa ndugu zako yeah. ulitamka eneo la ulitamka eneo la Tinde. Tinde ni sehemu ambayo mimi nimewahi kuisikia na nimewahi kupita sehemu fulani hivi, kama sio kona kali yeah, ni eh, mwinuko mkali, ni mwinuko fulani afu ina bonde fulani, uchipwa mbele kuna milima fulani hivi mm -hmm. katika hiyo sehemu umesema pale mlienda mkawa mka, mka mnafanyaje, mnazindikwa au mlikuwa mnafanya kilichokuwa kinafanyika pale kilikuwa kinafanyika kwa lengo gani? yani la wewe wao kwanza walinizorofisha mimi kiafya ki mhm. kabla ya kwenda ile eneo, walifanya kila giza. Kwa hiyo mimi nijienda kama sijitambui, Mm. lakini nikawa najua kabisa kuna vitu vinatendeka mm. kwa hiyo nimefika kwa kabisa, huyu ndio kweli atakiwa awe mtawala mm. huyu ndio atakiwa. Kwa hiyo ukisikia, unasikia ukiambiwa kwamba mtawala, maana kila mmoja anatakaga katika sehemu ile, hajema kwamba kweli unasimike kuwa mtawala mm. Naona ndio mtu ana pale anapokwenda kujaribu kwamba wewe kweli unatakiwa kuwa mtawala Kwa hiyo niliona mazingira hayo kwamba yanafanyika mazingira kama yale, unaona, japokuwa mimi moyoni nguvu sana za kuomba nilikuwa sina nilikuwa nimezarofika kwa sababu huku nilikalishwa ndani kama wiki mbili mm. sili na kula tu vitu vidogo, kwa hiyo mwili ulikuwa umezorofika, hata nguvu zilikuwa sina, lakini moyoni nilikuwa nimejawa na naomba kimoyo yani unasema kwamba wakati unatoka Dar es Salaam kuhamishwa kupelekwa huko hiyo Tinde yeah. Kwa sababu maelezo yako yakaja yakaingilia Tinde pale yeah. Wakati unatolewa Dar es Salaam unasema ulichukuliwa katika hali ambayo haikuwa ya kawaida yes, eh, ilikuwa hali gani na ilikuwaje? Hali ya mazingira, yani kama mtu fulani unafanyiwa madawa, yani unakuwa ujielewi mm. Unakuwa wewe sio wewe, lakini hujielewi mm. Unajua, mimi walijua ni mtu fulani ambaye ni mtu labda ni mtu ni mtu fulani ambao ni, ni wa dini, kwa hiyo tunafanyaje? Maana wakinifika moja kwa moja kwambia tunafanya kitu kama hiki, pengine ni siafiki. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunamrisisha hivyo hivyo, yani mpaka madaraja makubwa tunamrisisha, anakuja kuja ajue baadaye ameshakuwa mtu fulani, si unanielewa? wakati ukiwa unatengenezewa hayo yote, na kuna kauli ilizungumza kwamba unabadilishwa, unatumika na watu, unatumwa kwenda kufanya tukio ukihisi au ukiona kama ni ndoto yeah. na unafanya tukio. Matukio gani makubwa ambayo umewahi kuyafanya katika njia hiyo pasi na wewe kujitambua? Ah, matukio niliyowahi kuyaona, labda nilikuwa mara nyingi wakinitumia, labda nikifika eneo husika, mimi nilikuwa nashindwa kuja kuzuru, unaona. Mm. Kwa hiyo wao, yani mimi ninapenya mm. Yaani mimi na uwezo kama uwezo naingia, nikishaingia wao wanafanya yao. Umeona? Maana mimi si zuru, nikishafika naona kabisa mtu fulani kama hiki, lakini wakati wa kusaidia kuokoa mimi nashindwa. Najikuta wale wa, wa kwa, kwa mimi wamenibeba, yani niko nao kwa ile eneo wenyewe wanafanya yale mambo, unaona kama vitu fulani vinatendeka, baadaye wewe unakuja kustuka labda ndotoni. Hivyo vitu fulani vinakuwa vitu gani? hivyo vitu kuvielezea inakuwa ngumu, na ndio maana hata serikali haiamini masuala ya giza kwa sababu yameacha ya, lakini ukiwa nuruni au ukiwa gizani, hivyo vitu navijua, kwa sababu nuru na giza lazima kinakinzana. Unaona? Kwa watu hata watumishi wa Mungu ukiwaeleza masuala ya giza wanajua. Hata watu wa giza ukiwaeleza giza linakuwaje wanaelewa. Kwa mtu mwingine wa kawaida au msikilizaji kuelewa kwamba inakwaje, uchawi upo lakini Mungu pia yupo wakati unazungumzia ndugu zako ndo walikuwa wakikupeleka pamoja na watu wengine. Kwa nini ndugu zako walikuwa wanakupeleka, wanakuchukua, wanakupeleka huko, wanakusafirisha na ukiwa unasafirishwa katika hali isiyokuwa ya kawaida. Ni wewe peke yako au pamoja na ndugu zako. Au ndugu zako walitumia usafiri mwingine, wewe ukasafirishwa katika mazingira ya giza. Au ilikuwaje mpaka unakutana nao na unaendelea mpaka huko Gambosh, sijui Kwemba uliposema na wapi kwingine mimi. Eh, ah, iko hivi. yani wakati yanafanyika yale sikuwa kwamba labda ndugu zangu yangu ndio nahusika moja kwa moja, kwa sababu mimi nitangulia kuja mwenyewe Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni, haya mambo yameshafanyika. Kwa hiyo sehemu yoyote inapofika unapokelewa wewe uelewi, kuna alama zinawekwa, unaweza kuwekewa alama, wewe unakwenda lakini una alama, si ndio? Kivipi? Yani kuna nembo zao huwezi kuelewa mpaka uwe huko um, uwe ulimwengu ule. Yani hizo nembo zinakuwa wapi na za nini? Unaweza kuwekewa kwenye paji la uso mm. ukaekea Wakiafrika wanajua kabisa huyu mtu fulani anatoka eneo fulani, ni mtu anatakiwa awe nani au kiongozi fulani mm. Kwao mimi kwa wakati nafika pale ile nyumba nilikuwa kazi ya shughuli, kwa hiyo muda mwingi imekaa haikaliwi na mtu mm. na wale walikuwa wanaenda mle wanatoka, wanaenda mle wanatoka, hawezi kukaa. Unaona, kumbe ni ilikuwa ni nyumba ya giza. Hiyo nyumba muhusika mwenyewe ndo alikuwa anahusika, au hiyo nyumba wote wanahusika, yani mwenye nyumba naye eh, kwa sababu baadaye nilikuja kuona wakaku, walikuja kujizirisha mm kwangu walikuja kujizirisha baada ya kusema kwamba naenda kule labda Gambweshi kule, kule baada ya kutengeneza baada ya kutengeneza ile cramp na nini pale kuapishwa, walijizirisha wote, ni kama nikaonyeshwa yote fulani fulani fulani fulani wote mpaka wengine sikutegemea kwao, nikawaona mpaka nyumba nikaona nikaona nikaona ufafanuzi hapo kwenye cramp mm cramp zipo, cramp za giza zipo. Zinakuwaje? Wewe unaweza kabanwa hapo kaondoka. Mm. Eh. Wakati wanajidhihirisha na maana unawaona live sasa. Vile vitu unaviona Mm. Kwa sababu mpaka hata kipindi naingia kule Gambo nilikuwa nilikuwa na hapa kidonde nikiula sehemu nilibanwa mpaka kidonde kikatokea. Kuna sehemu kama hii hapo, unaona hii mm. kitokea kidonde hicho, nilienda na chechemea. Na ukifika kule, unasema ulikuwa unakula nini? ah, vitu kama poda, yani vitu fulani kama poda. Walinipeleka sehemu, ngambia bana, kula hapa sehemu fulani, naona nyama nini lakini kana gari una, unaona labda unaonye sijua unaona unaonyeshwa kama vitu fulani. Wengine wakawa wananiambia umetengenezewa lenzi mazingira fulani wanajifunua wa, wa, kwako, lakini mimi nikawa nasema hapana, nipeni na vyakula kama wong poda, unakula kama poda kama blue zinavyokuwa vile, ile nakupa nguvu. Kwa vyakula vile kama mtu uli nyama kule unakula vitu kama vile. Wewe ukijiita wa nuruni. Yeah. Wao wakiwa wagizani Yeah. Wanafanikiwa vipi kukuchukua na kukutumia? Sikia, unapokuwa giza na unapokuwa katika nuru, hivi vitu vyote vinafanya vita. Mm. Si ndio? Ina maana wewe ukilegea katika nuru, wanapita katika giza. Mm. Unaelewa? Kwa hiyo unaweza kufanya mistake ndogo tu. Mm. Wao wakapita na wakipita wanafanya yao mm. na ndio maana sisi anasema maandiko nasema kesheni mkisali na kuomba, hamjui saa wala dakika. Kwao jikite katika maombi, misingi yako iweke katika maombi. Adui ujui anakuja saa ngapi. Mistake gani uliifanya wewe ikafanya wao wakakuchukua na kukusafirisha usiku na kuendelea kukutumia na mpaka kukusimika kuwa mkubwa wao? Ah, mimi kwa kweli mistake kwamba kwamba nilifanya labda tukio fulani sikujua, kwa sababu nijikuta nimekanyaga kama vitu fulani ambavyo sikuvielewa si ni vitu gani, nikaishiwa nguvu. Baada ya kuishiwa nguvu, ndo naona watu wengi mara anakuja hivi, unaona baada hizo wakajizilisha kabisa, naona majirani wanaona watu wale wanaona fulani, wakajizilisha kama ni watu fulani. Wakati wanajidhihirisha walikuambia nini, walitaka nini na walifanya nini? Ah, yani wakati huo wao ulikuwa lengo kama mimi hawakuniambia kwamba wana wanakuweka juu. Mimi wananiambia bwana, sisi tunataka wewe unatuzuia sehemu yetu, unazuia mambo yetu. Sisi tunataka tufanye tufanye kitu fulani, au wewe kwa vile unataka kitu hivi hapa, sisi tunataka tukondoe. Unaona, sasa mimi ilikuwa kama mimi naona kama ni vita, ndio maana nilikuwa mimi na, nasali tu moyoni, sikukata tamaa, lakini pamoja na yote yale bado moyoni nilikuwa nasema mimi ni mshindi. Kitu gani kilikuwa kinakuokoa wewe wakati umeshachukuliwa, unapelekwa, unazindikwa, unatumika, unafanya kila kitu na wao ni wagiza na wewe ushaingia katika ule ulimwengu. Kitu gani kilikuokoa? Ah, unajua sikio, nikwambie sisi katika maandiko nasema kwamba kabla ya ulimwengu kuumbwa kuna watu waliumbwa kwa ajili ya nuru, sawa. Kuna watu waliumbwa wateule kwa ajili ya, ya, ya, ya utukufu wa Mungu na ndio maana tukiangalia kwa nini mitume au nabii au wengi wametokea Misri kwenye ngome ya Farao ambayo imejaa giza na mambo ya, ki, ya, ya, ya wapiga lamuri na ushirikina. Kwa nini wametoka Musa pale, nabii Musa ametoka, Yesu ameenda Misri, ametoka Stefano ametoka Misri. Mungu anataka kujitukuza, na ndio maana ameniacha nilipite giza katika ngazi zake zote ili nikalishinde. sunanelewa kwa Mungu ana, na mara nyingi anawatoa watu katika giza ili kusudi ulimwengu udhibitike. Akasema kwamba ja jamaa ametoka katika ile giza kweli na Mungu kwa Mungu anataka kutukuza au kujithibitisha kwamba yeye ana nguvu, na ndio maana ukiangalia alipowatoa Musa katika wale wale wale wale wana katika wana wa Israeli katika Misri, aliwaambia wapeleke Kanani, sawa. Alafu akamwambia nitawezaje, wakati Musa yeye mwenyewe alikulia Misri na, wa, na Farao aliwaua watoto wote, lakini bado Musa akaonekana kwamba akatupwa na akalelewa katika akaokotwa na binti Farao naona na akalelewa pale pale Misri, na baadaye Musa akaona Waisraeli wanaonewa, na ndio maana akasema siwezi kuvumilia, ya bora nitoke. Akaamua kumpiga Misri mmoja Alipoona kama Zari itakuwa mkubwa, akakimbia akaishi katika nchi nyingine, lakini ikafika muda akasema, Mungu njoo nakuhitaji, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nataka uingie Kanani. Akasema, nitawezeaje? Mimi ni, ni mtumishi ambao pale nilikuwa si ni mtumwa kama unaweza una nini? Akasema mkononi na fimbo, hivyo ipige fimbo chini. Akaipiga fimbo ikawa nyoka. Akasema iokote, akaokota. Akasema sasa, nenda kwa Farao, mwambie watu wangu nimechoka kuona wanaonewa, nataka waingie Kanani. Naona akasema mimi sio msemaji hapa, sio shaka, nitakupa mtu mwingine anaitwa Anuni. Tunanielewa? Kwa mpango wa Mungu anakupeleka kwenye giza, kwenye shetani pale kabisa alipo Tunaelewa lengo sasa. Hata hata Musa alipoenda akamwambia Farao, bana, nataka watu wangu waingie, nimetumwa niwapeleke kwenye nchi itoao asali na maziwa. Akasema, hapana, wewe ni kama mtumishi wangu, inawezekaje wewe kwenye uniambia niwaachie watumwa kama hawa? Unaona? Sawa, yote ya yote, ulipotoka umezaliwa tisini na tano kwa mujibu wa maelezo yako, mpaka leo historia yako ndo hapa tulipofikia. Yeah. Sijasikia maisha mengine. Yeah. Kwa maana ya Sijasikia maisha mengine kwa maana ya watoto, familia kama ya kwako na vitu vingine vinavyohusiana na maisha yako hayo. Je, tangu kuzaliwa mpaka leo hii ni masuala ya utumishi na kazi zako haujafanikiwa au hujataka kujenga familia? Ah, mimi ni mtu ambaye wanasema mtu wa matunda ndio unaopigwa mawe. Nimepitia misukosuko mingi, lakini nimebahatika kupata mtoto mmoja. Ah, mtoto yupo Mwanza, japokuwa mimi sikuweza kuishi naye, kwa sababu nilikuwa mtu wa kuhamahama, nilikuwa mtu wa kukaa hapa na kaa hapa na kaa hapa, sikutengeneza ile kwamba nimetengeneza sehemu ya kukaa sehemu moja. Kwa hiyo mtoto yupo Mwanza, ndio nimefanyika na sikuweza kuishi naye. Mama yake mama yake yupo Mwanza pale vile vile. Kwa matarajio ya maendeleo au biashara imekwisha? Ah, Ah, inategemea kwa sababu Mungu ni mwema, siwezi jua kwamba baadaye nitakuja kuwa naye au vipi, lakini niko nao pamoja, naona ni, nisha na, naongea nao tunawasiliana vizuri. Kwa hiyo naweka mambo kama yatakuwa sawa, basi tuka- tutakuwa naye. kwenye, kwenye maisha yako yote uliyopitia mpaka leo hii, kitu gani kikubwa ambacho unakijutia? Mama na <clears throat> kitu ambacho nakijutia labda ni ile kupoteza muda, kwa sababu ningelikuwa mbali, unaona, ningelikuwa bani, hata kama ningestiki kwenye fani yangu ningekuwa nimedevelop, yani ningekuwa niko niko mbali sana mpaka sasa, lakini kupurukana na misukosuko ya hapa na pale imenikuta mimi nimechelewa, au vitu nilivyovitengeneza au nikuvikusanya nilikuta vikiisha ovyo ovyo ovyo ovyo, au unajikuta labda umekaa sehemu ambayo inatokea kitu fulani, unaache vile vitu unaenda sehemu nyingine. Kwa ile kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, najikuta kama napoteza muda, lakini naamini vitu vitu vyote vinarudi, sisi kwa, kwa tunavyoamini. Kutokana na yote umejifunza kitu gani? Nimejifunza kumwamini Mungu mm. Ndo kila kitu katika maisha, yaani mweke Mungu namba moja katika akili yako yote, kwa mawazo yako yote Yaani Mungu mtangulize mbele kwa kila kitu, hata kama unapitia njia ngumu kiasi gani, wewe sema mimi ni wa nuru, mimi si wa giza. Yaani bado mkiri yeye, anasema nikiri mimi. Na nikaenda sehemu fulani, akaniambia Mungu anakutengenezea ushuhuda mkubwa mkubwa ambao utakuja kushuhudia kwamba da ulitengeneza kitu hivi fulani. Kwa hiyo unaweza baadaye kupitia hayo maisha uliyotengeneza, kama mtu wa mistari unaweza kaandika, kama mtu wa vitabu unaweza kaandika, unaweza katoa movie, unaweza katoa vitu fulani. Kwa hiyo baadaye muda ulipotea, lakini ukaja kukuletea manufaa baadaye. Kwa anayekutazama anayesumbuliwa na matatizo kama ambayo wewe umewahi kuyapitia, neno lako moja la mwisho kwake, lakini pia neno kwa watu wote ambao wamehusika kwenye safari ya maisha yako mpaka ulipofika. Kwanza nashukuru Mungu, alafu nashukuru wazazi wangu, japokuwa ndo hivyo Mungu aliwapenda, lakini huko waliko wapumuke sehemu salama peponi. Cha pili nawashukuru watu wengine waliotoa msaada ama amna, kwa, manam, kwa, kwa namna moja ama nyingine hata kama kwa kunifanya labda nitoke eneo fulani kwenda eneo fulani, mimi sina ubaya nao, nilishafuta nikasema ilikuwa njia nitengeneze, mimi nikasamehe watu wote, na pisha nasema na baada ya kumshukuru Mungu kwa kunifanikisha mpaka sasa kuwa hai, napambana, naenda. Lakini nawahusii wa watazamaji na watu wengine wenye kusikia katika maisha yao wasije wakamwacha Mungu, kwa mgeukie Mungu wao, na mbele kutakokwenda kwenda, Mungu atakwenda kujifunua na ku waonyesha kwamba yeye ndiye aliwaumba. Tusije tukamwacha Mungu, tumgeukie Mungu na mbele tunapokwenda Mungu atajifunua na kutuonyesha kuwa yeye ndiye aliyetuumba. Sina la ziada, namalizana na Joji Joji joji Lwedeka Nsagabulu Simba Uyenze aonite King Lion King of the King of the Empire hiyo Simba uyenze hapo, maana yake kidogo kwa nini yani, Simba uyenze yani kikabila yetu, baada ya kufika kule sehemu huku huku huku sehemu walinita Simba kijana, lakini baada ya kuvuka gambo na sehemu yani kuvunga, wakasema hii ni Simba, lakini Simba mwanaume ambaye anakuwa na manyoya yale mm. Kwa uyenze ni ile ile manyoya yale ndio jina lilitoka kule. Sawa, <laughs> unaitazama utatusaidia simba mwenye manyoya ni, ni jike au ni dume, ila mwindaji ni jike, anawinda jike, lakini dume lenyewe linasimama kama baba yani lina nguruma pale, lina nguruma likinguruma banyama. jike linaenda eh, kuwinda, jike linafanya yake. Basi nikushukuru sana, asante sana. Nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha, sio kuhitimisha. Exclusive interview hii, mengine mengi tutaendelea kuyajua kutoka kwa